keyingi savol e, shomdan keyin o'qiladigan nafl namoz avvobin namozi haqida ma'lumot bersangiz alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah e, o'zi aslida shomdan keyin o'qiladigan namozni avvabin deb nomlashlik hadisda kelmagan balki alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda bir oyatda avvabin kalimasini zikr qilgan avvabin kalimasining lug'atdagi ma'nosi alloh subhanahu va taoloning huzuriga qaytuvchi kishilar degan ma'noni bildiradi ana shu avvabin deb nomlangan shomdan keyingi namozni payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari o'qiganlar o'qiganlarga juda katta e, ajrlar bo'lishligini hadisda aytib o'tganlar bu boradagi mashhur hadis abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bo'ladi buni bobomiz imom termiziy rahmatulloh alayhi rivoyat qilganlar u kishi aytadilarki nabiy alayhissalom aytadilarki kim shom namozidan keyin olti rakaat namoz o'qisa olti rakat nafl o'qisa lam yatakallam fima baynahunna bisu'in o'sha olti rakatning har ikki rakat qilib o'qiganida o'rtasida yomon gap gapirmasa bundan chiqadi demak yaxshi gapni gapirsa bo'ladi yomon gaplarni gapirmasa adalni lahu bi ibadati tintay ashara sanatan deganlar o'sha o'qigan odamga o'n ikki yillik nafl ibodatiga teng bo'ladi deganlar nabiy alayhissalom boshqa bir hadisda buni olti rakat emas balki yigirma rakat boshqa bir rivoyatda yigirma rakat bo'lishligini ham aytganlar من صلى بعد المغرب عشرين ركعة banallohu lahu baytan fil janna kim uh, shom namozidan keyin 20 rakat nafl o'qisa alloh taolo unga jannatda bir qasrni bir o'yinni bino qiladi deganlar shuning uchun shom namozidan keyin imkon boricha 2 rakat qo'lidan kelgan odam 6 rakat yana ham g'ayrati toqati yetgan odam 20 rakat nafl namozni o'qisa inshaalloh juda yam katta fazilatga juda ham katta allohning huzuridagi barakotga <coughs> yaxshilikka erishadi buni nomini o'sha avvobin deb atalishi tobiinlar davrida bo'lgan tobiinlardan birlari shuni avvobin deb atashgan shuning uchun buni salotil avvobin deb nomlasa ham nomlamasa ham sunnatda kelgan namozlar sifatida o'qish kerak bo'ladi shunda sunnatga muvofiq bo'ladi vallohu alam bissavob